Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ajati. Anange. Kulaba wasibi ewe. Na mm. singo bela boti obabu lunako. Mwembela. Ah. Ramadan Karim. Barakallahu fikum. Mm. mm. Ara ate no. Mm. Ramadan yeno. Ine eche njawulo chekoze. Mm. Negenda kubaya njawulo nyo. Mm. Uruwe nsonga. Edu sanze fenanga buli omwa alieno. Buli omwa. Ramadan yeno ya kusonyi wa. Ajati njagala. Onsonyi webi ansobako. Mm. nange nkusonyiye ebyakusobako amina mm. barakallahu fikum fikum barakallahu <laughs> kakatoogere ku ramadhani olunaku olusoose mu mm. ramadhani lukututte lutya nze no nasiibye ne mugenyi asooka eh. ejjo hey. Eh. hey. nedda okay. nze, nze niya yange ne imaani si yakwogerera nina ebintu byemmanyi nti ebyo byo ebyo allah yabikola nga ne bwoba okola otya kuba ne bwobeera ngaoli bulungi nnyo ngaoli mugagga nnyo ngaoli w'amaanyi begamba muno kale ntonderayo enswera sikiwa nti osobola hmm. kati ngaebyo byo allah yakola nga yabyesigaliza mwawula ku birala so kati kiseera nga kino bwe kijja nafunako kopportuni nensomako ku ddiini nga nkula ekiseera nga kino bwe kijja kiba kyasanyu kiba kyakwaniriza kuba kiyinza obutadda gyoli hmm. nobeera nga kati ngaedduwa z'abakadde bange nti zigakata ku nze okuzitegeka nebeera nga gwe abadde azitegeka tebazitegekera ggwe so kikulu hmm. nnyo mm. Mm. era bwe kijja nkyaniriza mm. olunaku olusoose lukuyisiza lutya soko kale olwokubiri naye ngaolunaku olusooka lumenyamu olw'ensonga nti entegeka oba temuli ku puroguramu eyo omukyala okuzuukuka ategeke mm. wabeerawo challenge era katono <laughs> ddaako empiteko <laughs> eh, bai tulugimanyiddeobwo obudde zuukoba ah, obudde era saalidde bulungi mpuliranga Soka katono dakwe bayiteko. Katono dakwe mpiteko. Mm -hmm. Obudde omukyate yabumanyira kuzuka kola ki? Kutegeka. Ateka dinze mze nabumanyira kubamba mveyo. Mhm. Mm Ndizivugira. Mhm. Mm. Okay. Kakati. Mm. So mweno genda kuba okola milimu ki specifically kubanga bomanyo mwezi guno gwakwe wayo mm. kwenenya kwedabulula mm. kusonyi wakwe gamba kusemberera nyo Allah. siina nnyo we nasomako mm. nti mumbeera musawo mu temukkirizibwa kukola kirabika ndowooza shei mulamula ekiyunga awo olina okuddamu okintegeeze bulungi siina yetwakisomako nti mulina okulekeraawo okukola ekimanyi nti musawo mwolina osigala ngaokola ki ngaokola mm. nina emirimu gyenkola emirala egyenjawulo egyange egyebirombe mm. sijja kukola namaanyi ku luno naye gino ate egyendongo gyo nja kusigala nkola hmm, ogenda sigala ogenda mu bivulu mu mabaala nti bakwyisa oyimbe nze atawemula sikola bye sitaza hmm. nsanyusa bantu tosobola byerekerezako musawo mweno kubanga si bibi mbadde sikikola mububi singa kibadde nkikola mu bubi singa mbadde enziba nandikyerekereza singa mbadde oba mpemula mbadde njakikolaki nambadde embeera eyo nentamiiraka nentamiiruka badde njakikolaki kireka njakireka era tukulaba otamiira abantu bagamba omutamivu yaze <laughs> mbwe bwe mulaba <laughs> mm, omanyi katonda mm. agwa ono golaba ayogera na myoyo gyaffe sina mibiri byaffe ono golabaku neeno ono kateero si yo oli ali munda mm. oli ali munda abeera mulala katero ddamu okisitraining straightening out mm. abantu abasinga bakumanyi balina ekifaananyi kyebakulabamu mm. katera oli lujuju mm. katera oli lujuju anywe mm. cupa oba crate namba nazisulanajja ku stage mm. ng'agwa bugwibigwo mm. katera oyo mubabuulire bamanyi ne katera omutuufu tuli mwezi gwa ramadhan neddaawa kangikolere wano wennyini ddaawa okay. kangikolere wano nabbi salalahu alaihi wasallama yalinga agenda okusaala okusa walinga waliwo yamala nafuka omuddu we ne buli weyagenda nga yalina nga avumirira eddiini ngaamukuba obusa ngaamukuba obusa amukuba obusa ku kanzu ye naye ekikwewunyisa nti omuddu oyo yatuuka n'alwala nabbi we mm. yayitawo n'atamukuba busa yeebuuza mm. omusajja ono bulijja nkuba obusa aliwa mm. mukwano gwange ono aliwa namugamba gyali yalwala najja namukolaki namulabako namulambula era bwe yamulambula okuva okwo omusajja oyo yasiramu kayagala musajja gwe ku bibi byekkoze oba osobola okukola bwoti kitegeeza enenzikiriza nki ntuufu kyakuyiga ki kyofunamu ekyo nti tosobola kukyusa bantu ndowooza yabwe gwe gyolaba mu kitundu kyo nze gyenkulidde ewaffe emasajja abantu bafiiriddwa ebirooto byabwe n'ebigendererwa olw'omwenge kati nga tesobola kubabuulirira kati nga nina okukola ekyo enyininyini kyebakola nembeera successful era abasinga abagwezi baguvaako hmm. olina okugenda mu bo okolenga bo osobole okukyusa bo nze nkiddamu ndi ku tivi nammwe abandaba oba olinayo akalango ko nga oyagala nanga omwenge sijja kakola hmm. sikola kalango kalanga mwenge hmm. wabula nsobola okukola akalango akakubiriza abavubuka obutanywa nnyo obutanywa nnyo naye nga banywako katono obutanywa nnyo bw'oba onywa drink responsibly ate gwe bwobanga oli musiraamu guveeko hmm. oyo yenze njogedde ndi kukamwabakuwa sente mmeka nakagaanako okwo sijja kwogera kampuni nakolaki nakagaanako okwo nga sente nnyingi hmm. nenkagaana tulaba abasiraamu abamu twalabye munaffe maliki maliki omumanyi mmanyi linnya lyabasiraamu madrat mm. e, akola ne chiko yasilamuka naye ate yambasada w'omwenge ogwo ogwa ug kyoyinza omugamba mukaseera barakallahu fikum bonnabonna abantu abagoberera and alhamdulillah abantu bonnabonnabonna abagoberera nabbi abasinga obungi tebaali basiraamu ate eddiini e, e si yampaka mm. emujigako abantu abantu mubasomesa busomesa kola mulimu gwo yeah. nze yampulira bubi nga nsanze omusiraamu ngaatembeeyo eddiini ene dini si ya kutembea mm -hmm. na dini yafe yeno na yosi ya kutembea enzikiriza yeno si ya kutembea mm. si ya kutembea mm. era gwo bulabo muntu yinze gundi seka nera nga nkola bwenti gwo manyi ene dini si ya kutembea ene nzikiriza si ya ekyo ya kyesigaliza mm. si ya kutembea abantu abaina kifananyi nti olabika onywa kabiddo yinza bagamba ki bajja kuntegeera mpola singa baba bawuliranga byembeera njogera onnoonyanko netukola interview bweziti ezizimba abantu ebajja okufuniranga enjawulo naye ngaokakombako abantu abantu bo bamanye enjawulo wakati wamata n'amasanda <laughs> eh. Eh. abantu basobola okufuna enjawulo wakati wamata n'amasanda si buli alina ekirevu nti oyo muwalimu hmm. era ne kanzu simbu nno bwojambala olimuki musiraamu ekanzu kyambalo kyeri mu ddungu Mm. Mm. Mm. olunaku lwolwo tumenyeremenyeremu somu yogenda gitambuza ngaotya nina ebintu ebitakyuka nnyo ngaokusaala ekyo tekikyuka okusaaba tekukyuka kyokijja kusigala nga bwekibeera nobudde lwakuba ndi kale ofcourse mulimu programu ezimu ezijja okukyukamu abakapiira mujja kundabangako mpolampola zijja kusambanga bwesamba bulijjo Hmm. yenina okudda eka sebo ndi efutaali efutaali najirya waka oba ku muzikiti ewaffe hmm. mukitundu wempangaalira bwetyo hmm. mpozi ne bakadde bange okwongera obbalambula ekyo nno bakitukubiriza nnyo zonna zonna ibaada z'obusiraamu zimanyi abagendaga baibaada ate kyeki <laughs> eba abalabiamanyi eh, nti mbimanyi so ibaada z'obusiraamu zonna tulina okuzikola ki zituukiriza kubanga mulimu nesinga obukulu abangi batya nojikola ogituukiriza omukyala anfumbira muwoowe ajja ti waliyo kyetaba kulaga marriage certificate waliyo so omukyala afumba afuta ali muwoowe emariamu kati oba olinaki kyoyinza okuŋŋamba wa talawiyo ogikuba ogigenda ogisaala talawehe ngisaala okusinziira wembeera ensanze nateera mbaddene okusukka ekiro noosaalira bakadde bo nosaalira nenabbi ekyo tulimulina kukiyiga mu kisiibo mm. kinakuba kya bulijjo ekyo ne jajjawo ndawula yakikolanga mm. jajjawo ndawula omumanyi mm-hmm. muwulira buwulizi nga bamwogeraamulina okumanya ennono nemumanya neddiini <laughs> tewali musiraamu asinga ndawula mm. eh, ndawula kati okusaala kikulu okusaala ekiro ajati zukukanga ekiro saale ate bwosaala kumwenda kirungi nnyo osabire ku bakadde bogenda ku bijja byewammwe gwosingayo obukulu oba gwosingayo obuto kubijja byewammwe si gwosingako obugagga si gwe wali osingako obulungi kitegeeza allah atwala abantu mu miteeko gyonna abato abakulu abagagga abaavu batya so kirungi nnyo n'obakola ki n'obasabiraku kuba eyo gyojja gyebali gyebali mm. so kyo tekirina kuba mu kisiibo mokka mm. okay tubaddeko n'abamanyi ab'enjawulo nga imamu kyeyune oba mm. muyite mm. kyeyune omumanyi mumanyi mulaba yagenze n'agamba amaanyi ago ge mulaga ku stage abamu mubula nozimenya mm. ate nga naawe gwomu kubalaga amaanyi ku stage eh, eh. banange <laughs> mumugamalireko mu muzikiti mubeere mumizikiti musome busomi kurani buli kaseera then muddewaka mwebake bwe mwebowa musome kurani eh. muve mbidongo era n'agamba edini eri against music entertainment in particular byonna comedy okusomesa oko sijja kukaayanya okusomesa sijja kukolaki kukaayanya sijja kukaayanya naye okusomesa oko bekuba kuganye tugeze kukusomesa okulala nze nasalawo olumu nfuneyo okusomesa okulala okusobola okutereza abaki abantu bange nze ku kitundu kyange wenvudde wembeera ewaffe e masajja waliwo ebikyuse era obubbi bwali bungi nnyo bwe nakulira nange nabukolako mm. sikyegaana naye sikyala era nina ne bannange bwe tukwataganye netukyusa embeera eyo kati kusomesa ki okusinga okwo mm. okwokwogera oba okwokwebikola okwokwebikolwa okwebikolwa ekisinga okutubonyabonya leero tunyingagana mu mbeera yonna nti tweyagala ku mibiri netweyagala mu myoyo so tusembeze myoyo gyaffe okay. eddiini mm. eyogera ki ku kuyimba ekibuuzo ekyo gwekibuuzizza hmm. oba oli awo sinza ensanyo kibuuzibwa naye kankikuddemu nze nina ku somero gye nasomera muwalimu waffe yali kalifa kalifa yewa amataali eh, twagendanga ne tukuba amataali nengafe gisinga okutwala kabanga kapira awo njera mm. <laughs> kapira awe kaba tekannabale tujja kuzikira bulungi mm. naye tuwe kapira awo olabe yabanga music mu ngeri eyo lwakuba nti nno bagamba nyini kigwa yakikola ki yakiweebula abalala bajjamu ne bakola ki ne boonoona so kati ife tukola naye tetujja kugamba mbu nno gundi eyo mwonoone fute omusongamu kubanga olugalo luno bwosonga luno olumu lutunuddewa Uwo. Uwo joli. Buoli mulongofu. Mungeri mm. emobe ndala. Gwenze mm. nawe tuliba longofu. Mm. So tuina kwe thereza vwe teza tudirize. Chitula wambu techisana. Tuchikola. Ok. Mm. Ngatu, ngatu natelo kumaliliza. Mm. Mkulu lukumani segawa umumani. E, e, e. Tukulia buwa ya galo mungamba. E, eh, lukumani umugamba chimu kasera kanu. Zeni nasinga no musa nyukida. Mm -hmm. Kubanga ate. Kubanga ate. mukadde wange twanyumyanga nnyo emboozi olumu nga tugenda mubivulu byaffe emmotoka zitusiranyeeko netunyumyanga emboozi hmm. kirungi nnyo omanyi bino ebintu birimu calling hmm. obuweereza obuweereza eh, kirungi nnyo mu buweereza obwo era olubimbi alulima musiki we amugjeeyo nga bwe yayogera kikyoyinza omugambanga waddembe kubanga musiki wuwe we teri yamumukolera teri yamumugamba waddembe mulekeraawo okujajinga abantu oli ye yamukola waddembe yali waddembe n'okusalawo obutabe bayimbira nabiyimbira nga babantu bali wakaawe so hmm. waddembe okola buli kimu kyaba ayagadde kubanga eyo kolingiye era kolingi tugiwa ekitiibwa <laughs> bubaka ki bwolina eri bayimbi banno abaserebu banno abasiraamu baserebu hmm, si baserebu bannange ziri nnyo serebu bomanyi nanze ndi muntu w'abantu siri serebe. Mm. E. Eh. Serebe era ba muntu wa. Ah. Ni muntu mumanyifu. Mm. Mm. Obaka bwenyizo bagamba bonna. Mm. Tukole ebintu bitu tukole ebintu bitu sani de nebe tusobola. Bitusobola tubireke. Okay. Tetukola gundi yakoze. Mm. Tetukolanga gundi ya tokolanga gundi yakoze. Gundi babukira onto bukira awo. Okay. Ah. Watu manyi lwachi gundi oyo akola ki? Abukidda. nyinza obbagamba okuyimirizaawo omulimu guneno guweesa ekitiibwa tekigenda kugenda kuleeta munakenya oba mugwira kigenda kuleeta gwe kennyini tuwadde nnyo abamawulire obudde obungi n'okutuuka okulebula kubanga kiva kuffe kiva kuffe kati no ba stakeholders bannyini mulimu guno mugweweere ekitiibwa mm. bajja kutandika oguwaweerakoki ekitiibwa akakodya akalala nandibadde mbyogerera bweru wa kamera naye nfunye opportunity ekyogera tulina ebizibu bingi byetusanga mu indasitry leero sajja ayimbya oluvannyuma tumusanze embeera si nnungi nga teyadde w'amaanyi mubiraba nnyo mani mm. bannamawulire awo muddukawo mangu nnyo okgendawo eddagala wammanze ndifunye bw'obeera okuze ng'owezeza emyaka egisalawo kumi na abiri mu egisalawo obuse kumi n'omunaana otandika okuyimba funayo munno bwe mutegeeragana omukyala wasa tojja kubeera mumawulire galemeddwa ate omwami funayo oba n'omwami funa munno omukyala imin eh, gweomukyala funa omwami omwami funa omukyala munno hmm. akatono kokola mujja kukatereka ojja kubeera obwezima wajja tigwolaba nfaanana nze olabika oh, bulungi mbadde nyingirayo linaŋŋamba ye eh, gwe musajja gwe gweowunya bulungi saagala nnyo byogereyo bwebityo mabiyamwakuzimbye nefaako ate bandabirira eh, naye ne mama wange waali bweŋŋanda yangena naŋŋamba eh, waki nkyamubonyaabonya ku kyenviiri naye gyosijja kikola tamanyi lwaki nkikola hmm. ayabukana ku kyenviiri hmm. mwana wange saakuzaala nanviiri bwezityo naye bannange enviri zo waki za kala gundi emugamba mm. weerabira mm. sebo nze wanzaala ndibwe nti mm. nalabaku akafaananyi kange nga obuviri bwange bumyufu mm. oba baali tebampadde eddaaloozi mm. nga nembamu kwasha kwawo okay. <laughs> okay. nalinfaana nnyo mubifaananyi baye nga ndi mutomba obuviri bwange bwakaweke bumyufu mm. bwali bwa yero yero kati maama wange nakamugirayo yaseka busesi nanvaako mm. nomuga kyuka gono gwe wali wamusinga mandi kati wano ah, wali tompadde eddaalozi kikyo yinza okugamba maria mu kaseera kano eh, mukyala wange mm. eh, mukyala wange mwagala nnyo nnyo ate nno batukubiriza okwagala nnyo bakyala baffe kubanga bakyala baffe waliwo webatuuka ne babeera bamaama kubanga webafumba bafumba akasala nze kansanga awo ku tebo hmm. kale ekyo nakyo njimwebaliza amina eh. bantu baagalize ekisiibo ekirungi n'obubaka bwobalekeraekisooka buno obubaka bwa ramanzaani buli muntu asonyiwe munne buli muntu sonyiwa munno byonna hmm. byonna ebyasoba mubireke ekirala tudde mukkaako obuntu tudde ku buntu hmm. waliwo omusajja omu omugezi yagamba nti singa abantu basobola okubeerayo okujjukira nti bantu okumala essaawa ttaano ensi eyinza okunyuma tujjukire bujukizi nti tuli bantu nti leero wooli enkya toliiwo era oli bulungi enkya toli bulungi mm. tujjukire nti tuli bantu toli wa kitalo amina ramadhan gibaagaliza ramadhan karimu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا